So, genau, wir sind auf die Minute pünktlich. Wir haben 7 Uhr und gleich geht's los mit Kaffee Time. Geile Fliegerbrille am Start. Wie bescheuert sehe ich aus? 10 von 10? 10 von 10. Geil. What's up, Linus? So yeah, we're here. We're gonna jump down the airplane and uh, my first time skydiving. Let's see if it's similar to kitesurfing. <laughs> awesome, man. I'll see you in the sky. High five. The force of liberation will blow the world. Great job, buddy. How's that? It's good fun. Awesome. Well done. Ist <laughs> eigentlich nicht kalt. nur ein bisschen langsamer. Langsamer? Ja, sobald man am äh, Fallschirm hängt. War ziemlich nice eigentlich. Nicht scary as fuck? Nee, kein bisschen. Man fällt da oben raus, ist ein Flip gemacht. nice. Echt? So. Was machen wir jetzt? Nach Sansibar! So, vom Flieger geht's jetzt weiter in den nächsten und dann nach Sansibar. Von wo aus wir weiter Fotos und Vlogs machen werden. Und der muss leider zurück ins kalte Deutschland. Ah. <laughs> ja, war auf jeden Fall eine geile ein Experience Ende, und ein schönes Ende.